Pues yo creo que fue, fue una de las experiencias eh, más bonitas que hemos podido tener en el panorama político, porque era la primera vez que podíamos eh, ver cómo eh, entre diferentes podíamos unir aquello que, en lo que compartimos, aquello en lo que coincidimos eh, anteponer lo que nos une a lo que nos separa y poder empezar a transitar eh, sabiendo que era un camino fundamental para poder conseguir eh, muchas de las cosas que hemos conseguido y sobre todo ese tránsito final hacia un derecho de autodeterminación y, y independencia para los que somos independentistas. Yo creo que ha sido un momento muy bonito, muy significativo. También hemos podido comprobar una vez más lo, que, eh, lo que ya sabíamos, pero nos ha pasado en nuestras propias carnes y es como también esas estructuras eh, del Estado español, pues eh, una vez más sentían miedo de lo que Euskal Herria Bildu podía traer al pueblo vasco, sentían miedo y cómo pone en marcha todo un mecanismo con la intención de ilegalizarnos. Pues yo tengo todavía el recuerdo de aquella noche aquel jueves, sentadas en el Arenal, eh, pensando, por una parte, qué momento tan surrealista estamos viviendo, porque eh, nos quieren ilegalizar, eh, o sea, quieren ilegalizar a una formación política en pleno siglo XXI simplemente por pensar diferente, ¿no? Y por otra parte también con la expectativa de, queremos presentarnos, es que, es que no queremos este foco mediático, si lo que queremos es que salga bien, queremos podernos presentar y queremos salir adelante y queremos además eh, todo aquello que, defendemos, pues queremos llevarlo a la práctica, ¿no? Y era como muchos sentimientos encontrados aquel día, ¿no? Y, además, pues también un momento muy bonito, porque también compartes con, tus compañeras, con gente que estás conociendo, porque, claro, eh, empiezas ahí a conocer a tus compañeras y compañeros eh, de lucha, ¿no? Eh, al fin y al cabo puedes conocer a muchos, pero es en ese momento en el que verdaderamente sabes que con ellos vas a compartir, a partir de ahora, un largo periodo y que, que verdaderamente pues, pues van a ser quienes estén ahí eh, en esa aventura eh, real de conseguir cambiar eh, esta situación. Y, bueno, pues ya cuando llega el momento cumbre de saber que no, que no hemos sido ilegalizadas, pues bueno, recuerdo aquel día lo celebramos yo creo que de mil maneras, la ilusión tan grande que teníamos y sobre todo ese sentimiento y esa sensación de pensar que por primera vez había una esperanza posible para este pueblo.